Je te connais, voilà pourquoi. Je te servirai tous les jours. De la boue, tu m'as tiré. Du péché, tu m'as fait sortir. Voilà pourquoi je te servirai tous les jours. servirai tous les jours. Je te louerai tous les jours. Je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te célébrerai à chaque instant.